Viramanıloce Murudarışanıtai Dinamukare Çatıkıkiniyai Vikana Uttara Şantana Aga Dinamdarışanı Sandı Diyare Ciyanı Здравейте, приятели! Здравейте, валкири! Честит празник на Мабон! Това е есеното равноденствие. Това е празник и на плодородието, на изобилието. В а, деня на, Мадо, на Мабон всички практици назначават за себе си нови хоризонти, гадаят си, създават оракули, създават ритуали за изобилие. Ние това ще правим. А, нали, този празник е много важен, защото ни програмира на успех, дава ни възможност изцяло да се освободим и да се изцелим от негатив. И също така това, време, това е времето от колелото на, на годината, когато се събира урожая и това са, е събирането на даровете, които майката земя ни дава. И на самият а, празник а, ние благодарим на, на лятото, на земята, за плодородната и хубава година и се подготвяме за зимата, като сега в момента ние ще получим изцеление, освобождение от негатив и ще получим и потоци на изобилие и защита за цялата година. Всички валкирии от школата Валкирия правят канала Валкирия и казват, че ритуала ще работи за, за вас, вашето име и имената на всички близки хора. Както и казваме, че канала работи за майчин, бащин и мъжов род така че да чистим всички. За останалите хора ще работим, аз нали ще назовавам, че канала работи за вас и за вашите близки, за целия ви род. Който иска да участва в школа Валкирия, под видеото са всички линкови контакти. Има три начина да станете участник в школа Валкирия, която е с онлайн обучение на този етап, тъй като много от моите ученици са в цял свят и няма как да, пръз... да се обучаваме лично, но пък имаме много лични срещи в YouTube на въпроси и отговори, както и сега ни предстоят и физически срещи, където ще се събираме и ще се изкарваме супер, ще правим ритуали и прочее. За тези, които искат да попаднат в школа Валкирия, която е подходяща и за хора, които искат да станат практици, както и за хора, които се интересуват от духовното и искат да умеят да поравят с енергия, да се защитават и да помагат на себе си и на своите близки. А, могат да се запишат в онлайн обучението. То става като станете спонсор на канала, т.е. станете член на канала и натиснете бутончето, което се намира в канала, станете член или спонсор и а, нали, има две такси, едната е 30 лева, другата е 50 лева, като разлика между двете цени в услугите няма а, нали, има ученици, които искат просто да дават повече пари, защото материално са по-добре, а иначе стандартната такса е 30 лева. Им, а, има още два начина да попаднете в школа Валкирия, които, а, нали, който не иска да става абонат на YouTube, през а, Viber или чрез групата в а, Facebook. Всички координати, нали, всички линкове и цялата информация се намира по всяко едно от видеята на канала. Също така, който се запише и стартира, започва с а, раздел инициации, които дават изцеление и освобождение от негатив, изграждане на защита и инициация в канала Валкирия, която е изградена от а, е, е, която е комбинация от рейки, космоенергетик, ангелски и божествени космически канали и изключително подходяща за изцеление и защита от негатив, за корекция на съдба, за материализиране на желания и проекти, както и за изцеление от болести, но изцелението на болести вече става в по-напредналите нива на Валкирия така че който реши да заповяда. И така ние стартираме. Отварям, възстановявам връзката с Твореца на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Анулират всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на мрака. Отменят всички обети, които може да са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождава матрицата от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК, активира се ложния контракт анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица. И на помощ ни идва богиня Сихмет за правосъдие и се възстановяват също така и нашите, нашите семейни отношения. Така изчистваме се и се освобождаваме от всевъзможен негатив, на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия си възможен, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семейни, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити подписи, печати, имена на черни магови практици се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, дмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, глас, зави, злос, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници, примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти, на вашия живот, на, на, на, на, на мен и на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здрави любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята. Обнуляват всички кармични дългове. Анулират се и се примахват всички контракти на сложни и тежки кармични отношения, на бедност и нещита, на самота, на болести, предателство, трудности, изпитания, страдания, всевъзможни нещастия, невзгоди. Унищожават всички кармични възли, както и всички кармични привязки, сексуални, емоционални, сърдечни, както и всички енергийни привязки, сексуални, емоционални, сърдечни. Анулират се всички договори с дявол Сатана и Нишия астрал. Изцяло се освобождаваме от обитателите на астрала. Примахват всички астрални структури, гробищни структури, демонически, бисовски, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури. Изцяло се освобождаваме от духа на злото. Сброс на всички негатив земята и се трансмутират всичките негативни енергии в любов, мъдрост, сила трансмутират всичките негативни карми в любов, мъдрост, и сила. Останалия негатив сброс, земята. И тук се вижда, че през този период ни дават възможност да започнем живота си на чисто, изцяло да се рестартира и да започнем да приключим с миналото, всичко най-лошо ни е зад гърба и се показва, че от нас се иска единствено да стоим на пътя на истината и това да бъде нашата сила, да се стремим да, да, се стремим да бъдем честни, да бъдем добри, да мислим позитивно и да се стремим да се развиваме, да си отработваме травмите и негатива, да ги преодоляваме и да излизаме като победители. И тук успешно приключваме с кармата от миналите си животи, цветето на живота разцъфва, възстановяват се енергоструктурите, възстановява се щастливата матрица на съдбата и господарите на кармата ни помагат. И се вижда, че се възстановява божественото ни начало, божествената ни съдба и ние сме възстановява се, ние сме деца на Вселената, възстановяване се изобилието, защитите, положителните емоции, възстановяват се всичките ни блага и всички хубави събития, които е необходимо и ни е, да ни се случат и които са ни отнети или е попречено по какъвто и да било начин да ни се случат. Възстановява се връзката дух, душа и тяло, изцеляват се каналите майка, баща, дете, се активира изцелението на вътрешното дете и получаваме защита изцелява, получаваме помощ за звездните мисии и се възстановява връзката на целия род с а, виш... и всички членове на рода, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението на всичкия родов негатив в земята. Слив на всичкия негатив в земята, сброс на всичкия родов негатив в земята, от всички членове на рода, родов личен и кърмичен, от родовата матрица и от родовата душа. Сброс на всичкия родов негатив земята и се изцелява целият род на всички нива, във всички колина във всички жития, бития, времена, измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички си възможен магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен и физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдослови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи проклятия, сглаз, заби, злос, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички родов негатив в земята, родов личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Трансмутира се всичката негативна родова и семейна карма в любов, мъдрост, сила. Трансмутира се всичката негативна енергия в рода в любов, мъдрост, сила. Останалия негатив сброс земята и се упокояват всички неупокоени души, магически неупокоени души, абортирани деца и самоубийци, които се придават във Висшия съд за упокоение и възстановяване на матрицата на съдбата. Благодарим! Получаваме защита, възстановяват се всички енергоструктури и потоци, и получаваме силата и енергията и защитата на божественото начало и защитата на, от 10 000 мина на богинята. Т.е. и инициация, като се възстановява изцялото, изцяло връзката с а, божественото, с Твореца, с а, висшите сили, наставниците и се прикъсват всички негативни енергийни нишки, които ни свързват с, с тъмни Григории, с негативни Григории, с програми на мъка, нещастие и страдание, самота, бедност, болести и всевъзможни невзгоди. И така Шавакиян възстановява връзките ни с висшите сили, както и ни изцелява от всякакви болести, ни дава защита от вируси, от болести, от нещастие на физически енергиен план. Анел възстановява правилните контакти Любовния съюз и ни свързва с хората, с които трябва да бъдем. Дава защита. Миттрон възстановява нашата съдба, щастливата ни съдба. Михаил извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги и ни освобождава от всякакви привязки, кърмични, сексуални, емоционални, сърдечни, както и всевъзможни енергийни привязки. Сексуални, емоционални, сърдечни ни освобождава и от енергийни вампири, както и наказва магиосниците и поръчителите, които са ни вредили, както и всички врагове, и като ни освобождава от зависници, ненавистници, съперници, скрити и явни и връща всичко, което са ни дали от любов, го връща безвъзвратно и завинаги светкавично там, откъдето е дошло. Благодарим! Римел е гръм Божий, който стабилно наказва всички наши зложелатели и се изчистваме, освобождаваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот – от всевъзможен негатив и врагове, като се намират всички наши врагове от миналото, настоящето и бъдещето, от всички минали животи по рода и сегашния живот и се закриват всички магични войни, нашата негативна енергия, която ние сме произвели, ние нашите близки – я даряваме за трансформация в позитивна енергия, която да послужи на Вселената и на всичко живо за позитив и да се върне обратно на Земята като блага, на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, изобилие, благополучие, здраве, нали, изцеление, даряваме всичката си негативна енергия, като я трансмутираме в позитивна, всичко, което ние сме сътворили, се обнулява и се трансмутира в любов, мъдрост, сила и в всевъзможни потоци. Вижте сили възстановяват закона на равновесието и всички наши врагове се разглеждат от тя до Я, се разследват от тя до Я, намират всичките им зли дела и се активира кураторите на Твореца, които разследват и намират всичко, Спридава се във Висшия съд, им се издават присъди влизат в програмата при възпитание, просветление, събуждане и поправка и духовно израстване. Както и всичката негативна енергия, която са сътворили, им се дава за да се отработят. Благодарим! всеки му своето. Натанаил поставя всеки на мястото, като закрива всички магични войни и, и е, помага на нашите врагове да кротнат зависници, ненавистници, съперници, които пък се явяват наши спонсори. Шекина възстановява женското начало, щастливата женска съдба, или мях примахва депресии, зависимости към храна, към цигари, към вредни вещества, алкохолизъм, наркомания примахва, и ни изцелява от хазартна зависимост, ни изцелява и ни освобождава както от прияждане и всякакви пристрастености, депресии, зависими отношения към други хора и възстановява хармонията и ни освобождава от страдания лъвях, ни дава светло бъдеще, планове, отваряни очите, настройване на позитивна вълна, Касиел, Сахиел възстановява финансовите потоци, изобилието, успешната кариера, повишава нашите доходи, Ориел възстановява любовта, радостта, щастието, късмета, финансови просперитет, щастието и радостта от живота, Разиел дава семейно щастие, щастливи и хармонични партньорски взаимоотношения, като секундичка само да нагласим да се вижда хубаво, като дава и потомство, успешно раждане на деца, примахва всички препятствия, да имате поколение и да имате щастливи хармонични отношения с вашите деца, с партньорите си и с родителите и родствениците си. Езалео примахва всевъзможен негатив и страдания и връща радостта от живота в а, в нашата душа. Махсиях с това е личното развитие, личната реализация, помага ни да открием за какво сме родени, своето предназначение, ни помага да се развиваме, да се учим и да се разгръщаме като потенциал на Макс. Хазиел ни дава компенсациите, когато сме страдали, ни връща абсолютно всичко а, обратно, което ни е отнето. Така че ако ви направят крадник, не се страхувайте, защото крадника а, после този, който ви е крал и е ползвал вашите блага и ресурси, ви ги връща от собствените си ресурси от 3 до 10 кратен размер. Ако, примерно, продължи да го прави това нещо, може в стократен да се връща. Така че не се страхувайте, а така всички, които са ни вредили, плащат с блага права способности, които се опитват да развалят защитите на закона, които аз поставям Вихиях. хях, ни дава победа над съперници, завистници, ненавистници, от, над всевъзможни врагове и ситуации, както и над негатива наказва магиосниците и колдуните, както и поръчителите и всички зложелатели, извършва 100% на врага безвъзвратна и завинаги дава сила за победа. Ана, Ананхел разгръща нашите таланти. Заткел наказва всички, които сега гаврили с нас, а нас ни утешава. Рафаил ни изцелява от всевъзможни негатив, болести, негативни състояния. Ахаях ах, ах, ах, примахва всичкото страдание, което ни е изпратено и го връща там, откъдето е дошло, за да си страдат тези, които са ни пожелали нещастията. Сихиях ни изцелява от нишия астрал, от дявол, от сатана, от обитателите на астрала и изцяло ни освобождава от духа на злото. Като се освобождаваме от астрални структури, гробишни структури, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури, от всевъзможни ларви, муфлоци, подсилен си всевъзможни астрални, енергийни, ментални паразити, същества, същности. Изцяло се освобождаваме от обитателите на астрала и обитателите на тъмните светове. Озел ни възстановява фабричните настройки, изначалната божествена структура, примахва емоционално, излишната емоционалност и стабилизира човека в емоциите, връща желанието за живот и хармония. Ея лел възстановява споделената истинска любов. нитха Ях дава интуиция, знание прави всичко тайно и явно. Мелахел е вятъра на промяната, който ни дава положително ни промени в живота и ни изважда от застоя, от зависимостите. Касиел е закона, намира всички зли дела от А до Я, всичко незаконно и ни освобождава от плен, от всевъзможни дребни гадости, от магичен, енерген, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен и душевен негатив от врагове, наказва ги и изцяло възстановява щастливата матрица на съдбата. А Салиях ни дава победа, лично развитие, лична реализация, високо обществено положение, доходи, уважение, признание в обществото. Гаврил са благите вести, положителната промяна в живота, откриването на нашето, на своето предопределение, предназначение. Ариел примахва всички блокажи, прегради, препятствия, привороти, отвороти, отсуди, отсушки, присушки, всевъзможни разсорки, негативни програми за раздяла, както изкривяване на съдбата, плен и използване, източване на ресурси от други хора, като изцяло ни освобождава и ни връща здравето, любовта, щастие като късмета, финансовия просперитет, семейното щастие, кариерна реализация и ЕЛЕЛ ни дава любов, радост, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, благополучие и и резултат, когато правим нещо, винаги да имаме резултат и да берем плодовете от труда си и Мизраел възстановява правилните контакти, така че да срещаме правилните хора в правилното време на точното място правилния любим, правилния работодател. Правилните приятели, които да са ни от полза. И така възстановяваме връзката изцяло с Твореца. На, на мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И изцяло възстановяваме връзката на рода на семейството и анулираме всички ложни контракти с тъмни сили, които някога са били изключвали, както и негативните деяния, които хората от нашия род са извършили. Ги събираме като енергия и я даряваме на Висшия съд за трансформация в Вселената, за да може да се върне като блага за всичко живо на Земята и ни освобождадат от негативна карма, от присъди и нали, тази енергия да послужи като откуп. На мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. А тези, които все още в нашите родове се занимават с мизерия и с негатив, да бъдат капсуловани, за да не могат техните, техните действия да влияят негативно на останалите членове на рода и на семейството и да започнат да си плащат сами или ако рода реши да ги унищожи, да ги изрежи и да ги изхвърли. Благодарим. Това остава на осмотрението на висшите сили. Почистваме и възстановяваме енергията. Защитите почистваме и възстановяване. Енергоканалите почистваме и възстановяване. Блокировки, заморозки на чистките примахваме отвороти от целителя примахме, откати на целителя, гробищна магия привязки примахме, печати на гробищни маги примахме, гробищни ритуали, обряди примахме, откупи и жертви примахваме, крадници на сила и здраве примахме, подмяна на съдба и на живот примахме, отруби, отрези, примахме пути, веревки от мъртви примахваме, защита от гробищни маги активираме, гробищни портали затваряме, черно магични и гробишни защити примахваме и опити за сваляне на защитата примахваме, като всеки опит за сваляне на защитата на закона, която поставям аз, се наказва с отнемане на блага права способности, които се придават на нас като компенсация и обещетение пробой в енергоструктурата, примахваме енергопутите и подчиненията, примахваме колдуни и колдуници, примахваме всевъзможни черни практици, затваряме всички пътища на враговете и ги замразяваме, както и тяхните действия и затваряме изцяло пътищата им към нас, така че да не могат да вредат. В момент, в който се вземат да вредят към нас, да им се изсипват върху главите хиляди нещастия, които да ги отклоняват. Благодарим. Защитите силите и жизнената енергия активираме за нас и нашите близки и, и рода. Централния канал почистваме и възстановяваме защитите на централния канал, възстановяваме. Негатив от мъже примахваме, негатив от жени примахваме. Внедрени въздействия, негативни примахваме, психоемоционалното тяло почистваме, с глас, уроки, порчи и проклятия примахваме, самоуморочки мороци, уморочки, самоуморочки примахваме. Обновлението на негативни ритуали примахваме. Същества и сущи примахваме. Блокировки на магическия негатив примахваме. И активираме защитата и поддръжката на висшите сили. Благодарим. Въздействие чрез сънища примахваме. Сброс на магическия негатив активираме в земята. Примахваме чернокнижие, подмяна на душа, въздействие на ментала, въздействие на астрала, анахата и менталното тяло почистваме, съединяваме, защита на менталното тяло възстановяваме, пайлкова порча примахваме, опут, о, о, о, объркване и замотване в паежина примахваме, лабиринти и клопки примахваме, Съблазнени и изкушения примахваме, съзнанието и подсъзнанието почистваме, активираме ясност на съзнанието. Примахваме сдвиг на точка сборки на енергията и, и примахваме всички бъгове от всички чакари и енергоструктури и системи. Меркаба почистваме и възстановяваме, енергията и защитите почистваме и възстановяваме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме, поддръжката и помощта на висшите сили възстановяваме, трансмутираме всички негативни енергии в любов, мъдрост и сила. Примахваме обратки, откати и бумеранги, пирикиди обратки примахваме, като когато някой прихвърля нещо върху нас – и това е примерно, когато си прихвърля негатива върху нас, ние да му го отработваме. Това може да бъде и карма, магия, проклятие и прочее. Или има такива тъмни, които използват други хора като щитове и всички негатив, който, когато те водят магични войни, се изпраща нали, го обира човека, който, бъде, нали, който изпраща срещу тях, го обира човека, който е щит. Тук поставяме изискване от тези хора, които някога са прехвърляли негатив срещу, а, срещу мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както и са ни използвали за защита, да ни платят както вселенските закони повеляват, в трикратен размер или до, от трикратен до, десикратен, до, до, десикрат, до десетократен размер, както вселенските закони повеляват и да ни платят компенсациите и таксата за това, че ние сме им приработвали негатива или са ни използвали за защита. Това не са безплатни услуги и молим да ни платят, като тези врагове ще плащат с блага права способности и всичко налично, което имат. Благодарим! И плащането започва сега и веднага в миналото, настоящето и бъдещето. Благодарим! Така активираме всички чистки, които сме активирали до сега и не са си свършили работата, за да доизчистят всичко, което не са доизчиствали. Закриваме всички магически войни, битки, сражения, атаки, въздействие чрез шабаш. Действието на шабаша замразяваме. Връзката и пътищата е, връзката с шабаша и негативните въздействия прикъсваме, унищожаваме и пътищата, затваряме на враговете и на въздействията от чабаша, както и ги блокираме и замразяваме и поставяме защита. Пробой в енергоструктурата примахваме, магия на стихи примахваме, подмяна на душа, продажба на душа против волята, договори и контракти с нижния астрал, анулираме котията на Пандора, затваряме източници на беди и нещастия, примахваме, печати на дявол Сатана примахваме, както и на всевъзможни зли духове, бисове и демони, родови, семени и, от, и всевъзможни други. Примахваме всякакви въздействия чрез дявол Сатана и тъмни сили. А, селска магия примахваме, печати и метки на жертва примахваме, магия и подчинение примахваме, манипулиране и управление примахваме, има порча на кучешка, на козина примахваме, а, кучешки живот, събачи подел примахваме, порча на скандали и разсорки, на скандали, проблеми и, и разруха на отношенията примахваме, печати на кълдасва, проклятия, на гробишни магии, примахваме родови, семейни, лични и отминали животи, примахваме кърмични метки, и печати на княгинята, кня... на хазяин и хазяйка на гробищата, както и княгинята на смъртта. И примахваме си всякакви призовавания на тъмни сили. Черна мес примахваме, кабала примахваме, чернокнижи примахваме, магия на духовите примахваме, гробищни порчи примахваме, гробищен приворот на смърт и отворот гробищен примахваме. Неупокоените мъртви примахваме, некроманти и некропривязки примахваме, въздействие чрез гробище и погост примахваме, въздействие чрез вещи предмети на гробища, примахваме и въздействие чрез вещи предмети от гробища подклади всевъзможни опои и окорми, отвороти, привороти, съборна магия примахваме, въздействия чрез чакри и тънки тела примахваме и всички негати... блокировки през чакрите примахваме. Всевъзможни подселения примахваме, възстановяваме и съединяваме всички а, тънки тела с чакрите и възстановяваме баланса и хармонията. Примахваме всевъзможни подсиления, блокировки от висшите сили примахваме. Астралния двойник почистваме, астрални, ментални, ефирни сущи предмахваме. Изчистваме хиповизата и щитовидната и пифизата. Почистваме, активираме, както и, и тимуса, вилачковата жлеза, активираме кода на здравето и на младостта и на благоденствието. Анахат е менталното тяло, почистваме и съединяваме, енергетически жгути и подключки, примахме от всички тела, както и примахме деструктивни мисли, настрой само настрой, негативен примахваме, както и порчи самопорчи, проклятия самопроклятия, уроки и самоуроки примахваме. Активираме енергиите на любовта, почистваме слънчевия сплит, примахваме, активираме център на успех, примахваме енергийни жгути и подключки, канали на подключки унищожаваме и възстановяваме матрицата на физическото тяло, активираме кода на здравия организъм, активираме програми на самоизцеление и самовъзстановяване, отваряме всички пътища на успех и на а, късмет, на благополучие и просперитет, възстановяваме и почистваме енергията, примахваме порча на бездействие, порча на застой, махаме сложността от избора, примахваме негатив от социума, както и порча на, на удача и успех в живота, възстановяваме отношенията, примахваме всякакъв негатив върху личните отношения, възстановяваме финансовите програми, Възстановяваме личното пространство, почистваме и възстановяваме пространството на отношенията, почистваме и възстановяваме пространството на финансите и на кариерата, почистваме и възстановяваме, възстановяваме финансовите потоци, благополучието, просперитета, изобилието, окръжаващото пространство, почистваме, изчистваме всичкото движимо и недвижимо имущество, което притежаваме от негатив, от негативни същества и трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост и сила. Трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Активираме всички таланти, които имаме и способности. Възстановяваме всички енергийни потоци и блага, които имаме. Връщаме ги обратно Така, активираме сърдечния енергоцентър, активираме енергиите на любовта, активираме програмите на безусловна любов, семейния Григор почистваме, свъдхистан, е, а, по, а, така, ефирното тяло почистваме, примахваме всякакви порчи на болести, изцеляваме от всевъзможни болести. Възстановяваме сексуалната енергия, женската сила, мъжката сила, възстан... активираме кундалини, баланса и е биополето възстановяваме. поддръжката и е виш и помощта на висшите сили. Активираме енергия и защитата, възстановяваме и почистваме телата и чакрите възстановяваме и почистваме. Връзката с Висшия аз възстановяваме. Активираме благополучието, просперитета, щастието, късмета, хармоничните и щастливи взаимоотношения, възстановяваме любовните и семейните отношения, родовите отношения възстановяваме, и трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост, сила и трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Благодарим! и се настройваме, като излизаме от негативното колективно съзнание и се настройваме към колективното позитивно съзнание, като въздействаме на всички близки, на цялото обкръжение, така че те да направят преход към нас. И сега в момента вие си, си, ние се намираме в период на трансформация, от ден на ден се чувстваме все по-добре и по-добре и ставаме позитивни, възстановява се заземлението и слива на всички негатив земята, както и изцелението чрез стихията. Земя е възстановяване на благополучието, просперитета, изобилието, творчеството, и материалното и кариерно благополучие, сбъдване на всички мечти и желания, възстановяват ни се божествените таланти, откриваме на какво сме способни и развиваме всички свои таланти, възстановява, възстановява ни се връзката и баланса на ин и ян, като получаваме защита от всевъзможен негатив – и излизаме от тъмните измерения, от нишите нива, от негативното въздействие на астрала и от ден на ден сме по-позитивни, хармонични и успешни. Получаваме много сигнали и знаци, комуникация с висшите сили. Получаваме ключ от светлина, който ни помага да отключваме всички сложни ситуации, да си учим уроците и да излизаме от негативните програми. Примахват се всевъзможни импринти, импланти, чипове и получаваме помощ и подкрепа от висшите сили, както и знания как да решаваме задачите, които ни които имаме, получаваме сила, активира се нашата сила Възстановява се мъжкото начало, благополучието, просперитета, високите доходи. В момента ние се намираме в, хал, в алхимична трансмутация. От ден на ден а, излизаме на по-високо и по-високо ниво и се чувстваме все по-добре и по-добре. Излизаме от програмите на мъки, страдания, нещастия, болести и а, се възстановява нашата меркаба и ние имаме достъп до тънките светове, получаваме необходимата енергия, знания, защита от нашите наставници, стабилизира се стихията на огъня, даване си творчество, импулс, страст, желание да, да живеем и със всеки изминал ритуал, който ние правим, от ден на ден ставаме по-леки, се освобождаваме и се възраждаме и сега в момента ние сме в процес на много дълбока трансформация, като се освобождаваме от трудности, от нещастия, от мъки, страдания, зависимости, от бедност и нещита, от болести и излизаме на по-високо ниво, така че да се радваме на живота. И изцяло ни се сменя картината, изчиства се екрана на живота и ние имаме подкрепата на нашите наставници, получаваме а, помощ, така че успешно да учим и да взимаме правилните решения. Също така започваме да вярваме повече, да мислим позитивно и да се чувстваме прекрасно. Изцелява се вътрешното ни дете и се възстановяват възстановява се нашата душа от всевъзможни, от всевъзможен негатив, от всевъзможни потресения и подселения и изцяло се възражда радостта и ние се свързваме с космическото сърце или Христовото космическо съзнание. И в момента я, се учим да решаваме задачите правилно, да учим, да мислим позитивно и да не се подаваме на различните неудачи, които ни се случват в живота, тъй като се случват различни неща, които ние не можем в момента да разберем и се ядосваме, но те са винаги за наше добро и всички врати, които са били затворени за нас, се отварят и ние трябва да сме спокойни, защото ни казват, че всичко върви по план, ние в момента се освобождаваме от миналите си животи, получаваме отговори на много въпроси и осъзнато си спомняме кои сме. И в момента ни се променя целият начин на мислене, ни се възстановява връзката с космоса, с висшите сили и вдигаме ниво. Като се настройваме на каналите на изобилието, на благополучието и просперитета. В момента получихте посвещение, освобождавате, освобождаваме се от самота, получаваме защита. В момента сме в процес на обучение и ще получим всички нужни знания. Също така получаваме сила и победа на всички ситуации и проблеми, които имаме. Отваря се вратата на безкрая на нашата еволюция, на изобилието, благополучието, просперитета, щастието, хармонията и безусловната любов. Целият ни живот влиза в хармония, защото ние влизаме в център и влизаме в пълна хармония и се настройваме на енергията на радостта и сме тук за да се радваме на живота и се освобождаваме от миналото си с мир и от всичко, което е ненужно и ни дърпа назад и ни води към страдания. Отварят се райските врати в нашата душа за щастие, за благополучие, за успех и да можем да, да се радваме на живота и на съдбата си. Възстановява се нашето здраве и кода на здрави организъм. В момента сме в процес на преображение, се освобождаваме, трансмутираме от негатива както и се, се притрансмутират всички негативни ситуации в позитивни, изчезват скандалите, неразбирателствата, скандалите, вредните навици, трудностите в семейството, в рода. От, отварят се нашите неограничени възможности, таланти, способности и Вселената отваря всички врати, така че ние да бъдем успешни, и да ползваме изобилието на цялата Вселена, получаваме благословия от висшите сили, от рода, целият род получава благословия и получава опрощение, така че да се освободи от тъмните сили, от негатива, от кармата и да се възроди. Благодарим и това е възход, в който ние отиваме нагоре. Възстановява се хармонията и вътрешния мир и спокойствието. Излизаме на пътя на истината с, и се възстановяват позитивните намерения, успеха и благополучието, активира се светлината в нас и влизаме в състоянието аз съм творец на своята реалност, като се унищожават всички негативни програми, импринти, импланти, чипове, негативни мисли, настройки, както и негативни същества и се освобождаваме от негативните егрегори, които ни водят по пътя на страданието и на, на мъките и нещастията и получаваме пълно освобождение от системата, като от днес нататък се захранваме само с божествена и чиста енергия. И това е пътя на пробуждането и ние се, въз, се, въз, се възвръщаме, като се унищожава фалшивото аз и се активира истинското аз и всички знания, които получаваме, всичката информация и всички позитивни енергии от висшите сили, които получаваме, започваме да ги прилагаме тук на земята и да получаваме конкретните резултати. И сега Валкирия нажелайте си желания и ви настройвам тук и сега на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерени от всички минали животи по рода и сегашния живот. Настройвам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род ни настройвам на енергиите на благополучието, на изобилието, на здравето, на късмета, на финансовото благополучие, на кариерното израстване, на щастливите и хармонични любовни партньорски отношения, както изцяло възстановявам матрицата на щастливата съдба, сбъдването на всички мечти и желания, които са полезни за нас, както и настройвам на енергията на космическото Христово съзнание активирам и центровите на любовта и настройвам на позитивна енергия, позитивни емоции и активирам самоизцелението, самовъзстановяването и самоизчистването на кристалната решетка, на, на матрицата на съдбата, на живота, на времето и на божественото начало във всеки един от нас – Благодарим и каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, като изцяло ще се възстановят всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ще се възстанови матери... щастливата матрица на съдбата, всички способности, възможности, перспективи и ще получим необходимата помощ да се реализираме тук и сега и във всички времена успешно по собственото си предназначение след което каналите ще се освободят с любов и благодарност. Благодаря, благодаря, благодаря. Благодарим. Пожелавам много успех на всички и ви чакам естествено с добри новини за положителни промени. Този ритуал е от раздел Ритуали за корекция на съдба и съответно, като сте го гледали един път, после можете да спите на него работи с звук, ако само го слушате, примерно, нали, можете да го гледате и да го слушате съсредоточено, можете да, както и всички други ритуали на канала, можете а, само да го слушате докато правите нещо друго, можете да спите на ритуалите, като а, спрете звука, намалите светлината и просто екрана е срещу вашето тяло. Дори не е, много, не е нужно да бъде близко до вас, може да е по-далече, за тези, които се страхуват да не се облъчват от телефоните или от компютрите. Можете да гледате повече от една плейлиста наведнъж за тези, които могат да понасят по-силното изцеление. Благодаря на всички за вниманието, бъдете благословени, обичам ви и до скоро! Чао, чао!